Hola. María. Sí, son eu. Suspendemos todas as actividades. E o encontro tamén? O encontro tamén, todo. Bueno, pois escoito unha cousa, espero que me teñas ao corriente, vale? Porque eu, claro, quero saber que teño os meus invitados. Non sei, un mes, 15 días, non o sabemos. Pero en principio imos tenido outra data, vale? Sí? Esperanza, sí. Pechamos, sí, temos que pechar todos os centros por esta pandemia será polo menos durante 15 días. Vai no decretar o goberno mañá. Será aí cando coñezamos o alcance das medidas, pero o presidente do goberno xa avanzou que se mobilizarán recursos sanitarios e económicos, públicos e privados, e civis e militares. O estado de alarma permite tamén limitar a circulación de persoas. Hola María. Gustavo, Si non suspendemos todas as actividades. Vai Esperanza a, a pechar Laraño, vale? Bueno, xa me estaba tardando a túa chamada, verdad? No, claro, imos falando a ver o que pasa. E canto tempo, sabes? 15 días, un mes, non xa, Xa, xa, nada, xa me esperaba. Pois nada, paciencia e ánimo. Vale, gracias. Chao. Bueno. Aí te quedas, ai Dios mío. Cando a primeiros de marzo eh, nos intentaban xa, xa se remoreaba, pero logo xa foi fijo, cerraron os centros todos, e Dios mío, vexo nos o mundo encima. Hasta parecía que por teléfono entraba o virus. E quen esperaba que fose, fose isto tan, tan así, tan largo? Non? Creo que non esperábamos ninguén.